Motocross Rīgas centrā! Drosmīgākie Baltijas piloti un seksīgākās meitenes ielūdz uz Monster Energy Superkaus, Optibet sporta bāra lielās balvas izcīņu Motocrossā 21. jūnijā Zaķu salā. Mūsu draugi Rīgas dome, Bosch, Lāčplēsis, Vurt, Valvalain, Rujens Saldējums, Stoker, Sils, TV24, Radio Tev, oficiālais auto Skoda 21. jūnijā Zaķu salā no 12.